айлануу кыймылында катуу заттын сызыктуу ылдамдыгынын чекиттери туруктуу ылдамдыкта дайыма туруктуу бойдон калабы тажрыйбаны карайлы а жана б эки чекити белгиленген пружинаны алалы пружинаны айланталы айлануу огуна чейин а жана б чекиттеринин аралыгы көбөйүүдө пружинанын айлануу кыймылы туруктуу бурчтук ылдамдыкта дагы а жана б чекиттеринин сызыктуу ылдамдыгы өсүүдө демек дененин деформацияга туш болбогон айлануусунда сызыктуу ылдамдыктарынын модулу туруктуу бойдон калууда